to hear. Друзья, всем привет! С вами Уголок автолюбителей. Сегодня я хотела бы протестировать средство, которое мы купили на площадке AliExpress за 200 рублей для восстановления кожной поверхности. Мы купили его для того, чтобы восстановить поверхность кожаного руля. На нем есть разные недочеты, но прежде чем тестить на автомобиле, мы хотели протестировать на старой кожаной куртке, на которой есть повреждения. У нас для этого есть э, средства, которые мы заказали, кожаная куртка, обезжириватель, и давайте сделаем это вместе. Так, друзья, вот такая интересная жижа. Выглядит она вот так. Лучше работать в перчатках, можно испачкаться. Но прежде чем ее наносить, нужно обезжирить поверхность, на которую вы собираетесь ее наносить. Для этого у нас есть антисептик, он у нас 70% спирта и салфетки. готово, теперь наносим средство. Первый слой наносим тонкий, удаляя излишки палочкой. наносить средство нужно в несколько слоев. Мне кажется, результат виден Итак, друзья, затестили мы средство, мне результат очень понравился, поэтому идем тестировать на моем автомобиле, восстанавливать кожаную поверхность моего руля. Скажу вам по секрету, что этот гель есть в разных оттенках, есть даже прозрачный, поэтому выбирай свой, покупай, пока цена всего 200 рублей. Thank you. Итак, друзья, все стандартно. Мы обезжирили, протерли и нанесли средство. машина номер два. Здесь ситуация с рулем намного посложнее, но я думаю, что и с этим мы справимся. И вновь обезжирили, протерли и нанесли средства. Ну что, друзья, результат меня порадовал. Ссылочки все будут в описании под этим видео. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч! Need to hear